comemoradas todo mundo. Né? E o que aprendemos com a historinha de hoje, meus amigos? Que não se deve andar de bicicleta no escuro com muitas pessoas, porque o amiguinho da frente pode desviar de um buraco e você não vê esse buraco e cair nele e quebrar a cuca e ficar igual uma múmia assim. Tudo bem, amiguinhos? Espero que vocês tenham aprendido a lição e até o próximo episódio. Corta.